Para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, o negócio é o seguinte, hein? Hoje, nove da noite, tem mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui na Rádio FT. Você vai ter no programa de hoje tudo sobre a repercussão do Grande Prêmio do Japão em Moteg. Para você também a prévia para o Grande Prêmio do México, em que Lewis Hamilton pode conquistar o seu título mundial. Além disso, vamos falar da polêmica em relação aos freios da Renault Será que ela pode ser desclassificada? Então vamos parar no programa. Além disso, Bruna, Bruna Tomazelli, que vai representar o Brasil na W Series do ano que vem, né? Vamos falar aqui também no programa. Além disso, todos os detalhes sobre a prova de Kansas e definiu os oito que vão disputar a reta final do playoff. Eu e o César Augusto estaremos ao vivo em radioapt.com.br, também no YouTube da Rádio FT, além do Twitter, Rádio FT Underline e também no Twin e Radiosnet. É isso aí, um abraço para vocês e eu espero por vocês logo mais, nove da noite. Até lá!